欢迎收看六月十六号天天开心。昨天六点有没有跟上老爹的节目？有跟上的至少两星，对吧？至少中两星有没有？哦，来我们来看一下昨天的号码哈，来零五，我看这个空哦，有无张画跟小滚滚的呢？哈，空哦，一一一一有没有？一一出来了。 单这两个就让你中良心了啦，哦，来二七，老爹讲的二六二七必掉一只哦，三二坦白讲没有在计划里面，三六有没有老爹有没有讲？去看回放，三格三格刚好三六给他出了，哦，昨天真的昨天真的看老爹的频道你也丢个球嗨嗨，哦，昨天有看到频道的人自己都知道哦，好来。 今天我们要来开始介绍什么东西？昨天哈有一个遗珠之汉一四，这个一四五吧哈已经几期了，十九期没开了，长出对人来变一数的，好一四这个啊，今天呢，今天有人，今天我告诉你哈，今天一四人家会继续养下去，我真的觉得今天一四会继续奉牌下去，但是哦。 今天主力很特别哦，今天好多主力在推荐什么号码？一七，这个一七有够多人在在在在在开推荐的啦。好，来我讲你听，来来，我们现在把它打开我们的那个，我们现在看这个进程，一七三五，哦，他推荐一七，好，那你道吗？我们先，我们先，我等下来再介绍板路。 为什么老弟要特地把这个仪器拿出来讲？目前哈，我在录影前，我大概就看到大概快要八位，八位在推荐的 FB 的一个直播组哈，就是说这种推荐的这些牌组哈，这些热门的牌组都在推荐一七这一支。今天这个一进程一七三五，刘四也是推荐一七三五，好阿林王之类的，阿强一七三六，你会发现六块钱嘛。 吉娜推荐一七，人写的太醉啊！这说不顺阿龙是大往一七完之后往大号三五、三六、三七那边走。哦，老弟有共轨啊！板路牌毁掉之后，必须到五到十期才有办法这样子再回到原本的一个板路的一个走向。昨天的板路慢慢已经靠近明显的板路在走了。 好，老爹讲过，礼拜四、礼拜五是最漂亮的时候。哦，礼拜四、礼拜五是最漂亮的时候。好，他可能最容易抓到很多的板路，好不好？好来，我们看一下这个阿 Ben，这个可乐冠能机阿 Ben，一四三九，唔好，老爹讲诶，昨天一四没有追到的，今天一四拿出来了，有没有？但是三九这一只哦。 算冷哦，算冷哦，好，三九，我觉得这两期也可能会有表现哦，哦，三九这两期可能有表现哦，所以我今天觉得今天抓的很漂亮。我们来看这个招财猫的尾数，一零二零，我告诉你啊，这三只这三个号码哈没有开出来哈，这些主力不会放过它了，三星的啦，一零二零三零。 啊，二和一零二零三零也也可能乱嘎这样子啦，好，一一二二三三啊，零一零五一零啊，好，有看老弟二台，如果今天不知道你要下什么的，七十五块去买个快乐，七十五块去买个梦想，好，你以为这些台彩这些这些大佬这些主力是在吃素的吗？啊，每天都在买，然后哎为什么都没有中？这叫养牌啊。 这叫固定的养它了，好不好？哦，好，来，我们来看下一个，这个阿兰吗？昨天零五很热，一五也很热，一五没有开，这个阿兰妈讲一五要跟着开，好啊，一一一开，二二要跟着走，所以他推荐一五二二，要推荐一五二。我我说真的哈。 我们在爆牌的这这这里面，可以慢慢的感受到一个感觉，什么感觉？你知道吗？主力的牌型慢慢的在走回来了。等一下，你看到很多的牌型，很多的牌号都是一样的。昨天有一个观众刚好遇到我，我老弟啊，问你，你每天报的这些牌啊，哈，啊，到底有时候超准的，哎，有时候不准，为什么？”我我我马在，只有神仙才知道。 明天会开什么牌？啊，为什么老你会说老爹很准，有时候不准？我觉得说的爆牌人都一样啊。老爹是因为老爹有请一个小编，然后呢，我们每天呢都会在 FB 各大社团里面去会诊，我们用 Excel 的表，然后列出来说，哦，今天前十个热门的号码是哪几号？我们把它抓出来，报给观众朋友去听。那真的这十个号码一定会中吗？我说真的也不一定。 但是老弟就常讲，如果我们今天开的是热门牌，利丢卖光都是利，转地丢个笑嗨嗨。啊，开冷门呢，座位夹塞啊，座位 <laughs> 被黄标啊，座位夹塞。哦，所以所有的号码，老爹这里是一个播报的一个方式，让大家知道哦，现在前十个热门的号码是什么号码，哦，然后。 这前几个不中的号码，连续不中号码是哪几个？来去告知告知大家。那如何的下是由你来去做决定。老爹常常讲，在下台彩的时候要有信心。你今天抓出来的号码，你感觉对了，你就跟着这个号码一起跟着下。比如你今天有抓到一七，你今天抓到一四，你今天有抓到一五，今天这些这么多人，都在推荐一七、一四、一五，略有对一，略有对一穷。 今常我俩空一空一靠腰，各人我赶快啊偏偏在偏在旁边的，那你就自己来斟酌衡量。但是你就觉得，我早上起来就梦到零二，我早上起来就梦到零三，我走到路边看到路门牌就开到零三，我走到哪里就是看到三的幸运数字，坚定你的心情，给他下下去。财神搞不好今天就跟着你走。哦，好吧，搞不好今天财神就跟着你走。 好来，我们再看下一个。我再再回到一个重点来，花花一八二五。我说真的，昨天开了零五之后，惯性五八，五八是同路的。开了五，一开了一个五，通常会开个五或八，会继续走下来。所以今天花花这抓的这个一八二五很漂亮。所以今天我们来总和一四一七一八。 对不对？好，一四一七一八，今天绝对热门。二五，好，二五，好。那等一下，所有的数字我们会帮你打上去，让观众朋友们大家知道说今天的热门在哪里。还有一件很重要事情呢，是什么事情？好，我们五点半到六点会直播，你一定要订阅，一定要按小铃铛。左下方现在这里有一个赖，有一个赖群组，拿起手机把它打进来，进到这个赖群组里面。 直播都会通知你们，不要错过，去看看昨天的直播，倒放，让你看看昨天中几只，好不好？好，时间秀姐这里了，我们六点见，拜拜。